Yo me conozco esta zona porque me gusta mucho la montaña y voy con mi perra habitualmente, ¿no? Entonces yo formaba parte del Dona Sport en una sección que no tuvo mucho éxito y estuve a punto de dejar la comisión y me dijeron, ay, ¿por qué no montas una excursión de estas que tú haces normalmente sola? Y le dije, ah, vale, porque de hecho yo ya lo tenía pensado, me muevo mucho por aquí, pues había pensado, digo, ¿a quién puedo, con quién puedo compartir esto? ¿no? Para no complicarnos mucho hemos decidido poner solo un punto de encuentro, que esta raza es, que se puede venir en coche o, en tren. Y a partir de aquí hemos distribuido los coches. Yo he preparado un plano de aquí al punto de encuentro, que es eh, el punto de salida de la excursión. Y ahí una parte de los coches continúan más arriba, porque la excursión eh, no es circular. he calculado hacer una excursión un poco a medida con un volumen de gente que ya me dijeron que aproximadamente podían ser 50 personas. Y he escogido un sitio que fuera bonito, que hubiera fuentes, que hubiera algún sitio que pudiéramos parar para comer y que no fuera de una dificultad grande, sino para poder llevar un grupo voluminoso. Desde el recorrido es prácticamente plano, menos una primera subida. O sea, una vez que pasas la subida ya todo es un paseo que puedes hacer con, con gente, hablando tranquilamente. Entonces es una excursión que se presta a poder conocer gente. Yo estoy súper emocionada, me apetece mucho llevarlas y es compartir una cosa que a mí ya me gusta. He dicho a todo que sí. Había lista de espera y hemos dicho, todo está dentro, Y a mí pues, me emociona súper emocionante. <laughs>